bindi. Bilmesek de bindilerler, bindilerler. குஞ்சுடா குஞ்சுடா Sen artık saltanat kayığına bindin. Bilmesek de bindiler, bindiler. bindiler. bilmesek de bildi derler, imdi derler. saltanat kayığına indim. Bilmesek de bindi derler, bindi derler. Sevmesek de bindilerler. bindilerler, Can Polat, Can Polat, Can Sen artık saltanat kayığına indin. Bilmesek de bindi derler, bindi derler. bilmem İngil. Bilmesek de bildi derler, imli derler.